Доброго дня, шановні слухачі! Тема сьогоднішнього відео налаштування прав користувачів в програмі 1С Управління торговим підприємством для України 8.2. Розглянемо призначення прав та ролей, структуру та використання довідника користувачів в режимі 1С підприємство, налаштування основних та додаткових прав користувачам. Автоматично заповнити реквізити документів надати можливість налаштувати запуск необхідних обробок при включенні програми, відкоригувати поведінку прикладного рішення у відповідних розділах обліку. Все це досягається заповненням реквізитів в налаштуванні користувачів. Хоча перший етап присвоєння користувачам певних функцій для роботи в програмі в межах їх посадових обов'язків є призначення їм ролей, прав доступу до створення, редагування різних дій Е, для документів, довідників та інших об'єктів системи. Але налаштування переліку прав для різних ролей визначається на етапі конфігурування, і ми їх не можемо змінити. Ми можемо лише призначити при створенні нового користувача. Це ми розглядали в нашому відео, присвяченому знайомству з програмою. Є можливість створити специфічні ролі, які будуть характерні для конкретного підприємства, але це все виконується програмістами під конкретне замовлення. Визначити роль з переліку потрібно на етапі запуску програми. Спеціалістами фірми 1С, що займаються впровадженням програмного продукту, призначають необхідні ролі користувачам, програми згідно наданих замовниками посадових інструкцій співробітників підприємства. Тому ролі користувачів розглянемо дуже коротко, щоб лише мати уявлення, як впливає на роботу в програмі механізм призначення ролей програмі створено декілька списків прав, кожен з яких необхідний для певної ролі. Набір ролей є можливість побачити в конфігураторі. Відкриваємо базу даних, меню Конфігурація, конфігурація бази даних, відкрити конфігурацію бази даних. На позиції Загальні відкриваємо позицію ролі. І бачимо перелік ролей, які є в програмі. Це, наприклад, бухгалтер, завідуючий складом касир, менеджер по закупівлям, менеджер по продажам. Якщо ми станемо на будь-якій ролі, два рази натиснувши, відкриється діалогове вікно. Ми бачимо, що для ролі бухгалтер є такий перелік прав, який дозволений для тих чи інших об'єктів. Праворуч у вікні ми бачимо цей перелік, а зліва ми вибираємо певний об'єкт, наприклад, документи, авансовий звіт і бачимо, що права для авансового звіту є читання, додавання, зміна, проведення. Але ми бачимо, що напроти позиції видалення галочки немає. Тобто те, що дозволено, відмічено галочкою, те, що ні, е, галочка відсутня. Список прав має ієрархію. Це означає, що після знаття дозволу на певне право система знімає дозвіл на залежні від цього права права і навпаки. Наприклад, для об'єкту встановлено право перегляду і редагування. Під час зняття права перегляду автоматом знімається право редагування. Якщо користувач не має права звертатись до певного довідника, то він так само не має права переглядати, редагувати всі поля об'єктів прикладного рішення, який використовує елемент цього довідника. Одні і ті ж самі ролі можуть бути призначені Е, різним співробітникам. І в кожного співробітника може бути не одна, а декілька ролей. Ще тут треба сказати, обов'язково кожному користувачеві потрібно призначити роль користувача. Е, наприклад, для бухгалтера ми е, цю роль користувач не призначили спеціально. Давайте перевіримо: ось у нас адміністрування, користувачі, бухгалтер. Роль користувач на закладці інші ми йому не призначили. А тепер подивимось, як поведе себе система при даних налаштуваннях. Запустимо програму від імені бухгалтера. Окей. І програма нам дасть таке повідомлення. У поточного користувача немає доступних ролей для запуску інформаційної бази. Зайдемо в е, програму в режимі підприємства під іменем адміністратор. Йому ми налаштували всі права. чи й повні права, він має право редагувати все. І зараз роздивимося вже налаштування користувачів. Тобто, крім призначення прав користувачам через присвоєння ролі, в програмі передбачений механізм індивідуального налаштування. Це налаштування користувачів, як я вже говорила на початку нашої зустрічі. Його можна відкрити, війшовши в програму в звичайному режимі, як ми зробили через меню Сервіс Користувачі. Тут відкриємо список користувачів. Натискуючи на будь-якій позиції довідника, два рази ми бачимо налаштування за функціональними групами. Ці налаштування, на відміну від призначення ролей, це вже тут прояв творчого підходу до роботи з програмою самих користувачів. Тут можна самостійно встановити необхідні параметри для забезпечення зручності роботи в програмі. Відкрити розділ налаштувань до позицій можна натискаючи на знак плюс біля групи. І відкриваються позиції, які входять в дану функціональну групу. Адміністратор системи з повними правами може провадити налаштування всіх користувачів, скориставшись довідником користувачі на закладці довідник користувачі. От ми бачимо закладка Довідник користувачі, і тут йде перелік всіх користувачів. І натискуючи на якісь позиції, ми заходимо в налаштування. Також тут є закладка користувачі інформаційної бази. На цій закладці є можливість переглянути та редагувати ролі, призначені конкретним оператором інформаційної бази. Наприклад, бухгалтер. Ми знаємо, що ми йому не призначили право користувачу. Тут ми можемо призначити. Також доступ до налаштувань здійснюється через меню Сервіс налаштування користувачів. Давайте зайдемо в налаштування таким чином. Налаштування користувачів. Тут є можливість встановити індивідуальні налаштування користувача, від імені якого запущена програма. Грамотно використовуючи цей механізм, можна зекономити час роботи користувачів з об'єктами системи даних. Тут ми можемо заповнити фізичну особу із довідника фізичної особи. Це поле не обов'язкове для налаштування, воно потрібне для аналітики. Тепер перейдемо до налаштування параметрів. Почнемо з такої групи, як основні значення для підстановки в документи та довідники. Тут ця група розділена ще на три підрозділи: податковий облік, відображення в обліку та інші значення. В податковому обліці ми можемо зазначити, хто буде виписувати податкові накладні. Також можемо встановити складний е, податковий облік е, з податку на додану вартість, і вони за замовчуванням цей облік буде встановлюватись в договорах. Далі йде відображення в обліку. Наприклад, е, не відображати документи в бухгалтерському обліку, або не відображати документи в управлінському обліку, теж буде це за замовчуванням. І інші значення. Графік роботи це для розрахунку заробітної плати. Можемо вибирати, якщо, наприклад, якийсь один використовується найчастіше. Потім йде основна каса, основна е, ставка ПДВ, наприклад, 20%. Також основні підрозділи е, для організації, або просто основні підрозділи. І е, основний відповідальний, основний покупець, основний постачальник та представник організації. Ці дані будуть підставлятися за замовчування документів. Як ми знаємо, ці налаштування вони можуть бути змінені в ручному режимі, але коли вони підходять, ми їх змінювати не будемо, і документи вже будуть заповнені цими реквізитами. Ще потрібно тут сказати, що ці значення потрібно заповнювати, встановлювати після заповнення основних довідників програми. Це такі як фізичні особи, контрагенти, графіки роботи. Наприклад, таке як пункт основна організація, якщо ми це не заповнимо, то в документах не буде активована колонка по обліку податку на додану вартість. Заповнення позиції, основне місце складання витратних документів дасть змогу автоматично заповнювати параметр місце складання акту виконаних робіт. Далі перейдемо до таких розділів, як взаєморозрахунки, замовлення, запаси та ціноутворення. Вони керують поведінкою прикладного рішення у відповідних розділах. А група бухгалтерський облік тут вибрані параметри визначають поведінку в системі у всіх розділах обліку. Наприклад, включення контролю включення контролю кореспонденції рахунків. Якщо ми активуємо цю позицію, то підбір проведень буде із регістра відомостей коректній кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку. Група взаєморозрахунки, наприклад, тут потрібно звернути увагу на ведення е, взаєморозрахунків по документах розрахунку. Якщо активована ця позиція, то е, в договорі автоматично представляються параметри управлінський та податковий облік. Наприклад, візьмемо довідник контрагенти і подивимося, як спрацьовує програма. Покупці, сяйву, візьмемо новий договір. І при формуванні нового договора у нас на позиції вести по документам розрахунків активується позиція управлінський облік. Це в тому разі, якщо у нас взаєморозрахунки е, ведуться по рахункам. Ми бачимо, що бухгалтерський нічого не активовано. Якщо ми виберемо по договору в цілому, то тоді активується ця позиція також і в бухгалтерському, і в податковому обліці. Це означає, що розрахунки ведуться за розрахунковими документами. Тобто аналізуватимуться розрахунки з контрагентом не тільки в розрізі договору, а й в розрізі документів. Пропорційці встановлюються самостійно і автоматично, тобто ми можемо Е, їх прибрати в ручному режимі. Але коли нам потрібно, щоб вони за замовчуванням проставлялися, ми це налаштовуємо і документи формуються автоматично. Якщо таке налаштування у нас буде, тоді при проведенні документів по договору, де налаштована дана позиція, у нас будуть йти записи в регістрі накопичення. Зараз подивимося, наприклад, документи по договору з сяйвом. Це у нас покупець, тому продажа. Реалізація товарів та послуг. І подивимося в документ. Якщо ми натиснемо кнопку Перейти, рух по регістрам. Давайте зараз подивимося усі регістри. І ми бачимо, що цей документ записує дані в регістр накопичення, взаєморозрахунки з контрагентами по документах розрахунків. Тут ще потрібно вам нагадати, що деталізація взаєморозрахунків розрахунків в розрізі розрахункових документів на рахунках розрахунків з контрагентами буде відображатися лише в тому випадку, коли ми е, будемо мати е, аналітичний облік в розрізі третього виду субконту, тобто документів розрахунків. Для цього ми пам'ятаємо, що ми в налаштуваннях параметрів обліку налаштування обліку, налаштування параметрів обліку, ми зробили ведення аналітичного обліку по розрахунковим документам. В такому разі у нас з'явиться третє субконто на рахунках обліку взаєморозрахунків. Далі розглянемо групу запаси. Тут все очевидно і зрозуміло. Основна одиниця виміру вибирається, основний вид номенклатури, основний склад. Все це для автоматичного заповнення в даному розділу обліку. Цікавий розділ це замовлення. Тут можна вибрати авторозміщення та авторезервування. Якщо ми вибираємо дані позиції, і як ми пам'ятаємо, в налаштуваннях параметрів обліку, знову повертаємось, бачите, як вони всі взаємозв'язані. На закладочці замовлення ми вибирали стратегію авторезервування. Спочатку, е, наприклад, в заказах замовленнях постачальників, потім по складах або навпаки. Е, в даний момент нам це не актуально, ми просто вивчаємо механізм. Також можна вибрати групу доступності складів. Е, ми теж тут вибрали, наприклад, група нехай буде резерву. Так? І виберемо, які склади входять в цю групу. Це буде для нашого користувача основна група доступності. Наприклад, буде основний склад. У нас один. Ми просто вивчаємо механізм. І після цих всіх налаштувань ми можемо створити документ замовлення, відкриваємо документ замовлення покупця. Натискаємо кнопочку Заповнити і провести. Ми вже вибрали яку позицію. Тут відкривається обробка автоматичне резервування та розміщення. Заповнити і провести. Можна очистити розміщення. І ми бачимо, що заповнилась е, колонка розміщення. Тобто, згідно стратегії, у нас дане замовлення розміщується в наприклад, е, замовлення постачальнику. Це ми можемо побачити, якщо натиснемо Перейти, рух документу по регістрам. Давайте згорнемо і подивимось. Ось у нас з'явився регістр накопичення, розміщення замовлень. Замовлення покупця розмістилися в замовленні постачальника і зарезервована така кількість товару, яка є в замовленні. Тобто е, таким чином спрацьовує цей механізм. Тільки тут звертаю вашу увагу на те, що обов'язково проведення цього документу повинно бути оперативним. Що це означає? Дата повинна дорівнювати робочій даті. Інакше, якщо ми змінимо дату, наприклад, зробимо першим числом, ми захотіли зробити, то кнопка Заповнити і провести в нас буде неактивна. Тобто автоматично ми забути не зможемо. Ми зможемо тут вибрати, наприклад, е, склад вручну. так, Зможемо провести, е, е, все запишеться, але це все потрібно буде зробити вручну. Ось, наприклад, на основному складі зарезервували. Таким чином зробили. Ну, можливо, і вручну, і автоматично. Отаким От чином працює цей цікавий механізм резервування під замовлення покупця. Тут ще є використовувати планову собівартість. Е, теж давайте звернемось до документу замовлення. Якщо активована ця позиція, то тоді в самому документі у нас йде розрахунок відхилення планової собівартості від е, ціни продажу. Ми бачимо і в грошовому виразі, і в відсотковому. Тобто програма зразу порівнює ці ціни. І ще одна є позиція в цій, в цьому розділі це обособлений облік товарів по замовленням покупців. Якщо ця позиція активована, а також якщо вона активована в е, договорі покупця, вона автоматично представляється, Ми візьмемо договір і активуємо цю позицію, обособлений облік товарів по замовленням покупців. Замовлення від покупців мають можливість виступати як спосіб відокремленого обліку собівартості товарів в розрізі партій. Для роздільного обліку партій товарів, зарезервованих під замовлення, в договорі контрагента повинен бути включений прапор, відокремлений, відособлений облік товарів по замовленням покупців. Він представляється автоматично при активації цієї позиції в налаштуваннях користувача. І, наприклад, якщо при оподаткуванні товарів вказується посилання на замовлення покупця, то товар в кількісному вимірі резервується під це замовлення, тобто формується рух в регістрі накопичення товарів в резерві на складах. А якщо замовлення з покупцем оформлене за угоду від окремленого обліку, то тоді ще й партія теж резервується. В цьому випадку не тільки кількість, але й собівартість товарів може бути списана лише під зазначене замовлення. Е, детально про механізм резервування. Як бачите, він дуже зручний і потрібно ним користуватися, ми розглянемо в розділі, який присвячений управлінню товарним замовленням. Далі йде група ціноутворення. Тут теж так як і в запасах, група запаси, йде мова про автоматичне заповнення якихось параметрів. Ціноутворення. Тут ми вибираємо основну цінову групу, основну умову продажу та основний тип цін продажу. Ці всі параметри у нас просто для автоматичного заповнення при формуванні е, користувачем документів по взаєморозрахунках по реалізації там товарів. Ще роздивимося інші налаштування Е, також тут є налаштування для оформлення документів, загальні налаштування, тобто виводити підписи відповідальних осіб. Там, е, наприклад, е, можна буде завантажувати актуальні курси валют е, при запуску системи теж з інтернету. Тобто тут основні такі, е, наприклад, основна дата початку звітів, буде відкриватись звіт з певної дати, яку ми скажемо. Е, каталог файлів, куди вивантажуються файли з даної програми, теж можемо вказати. Е, також відкриття е, списку е, вибору номенклатури за замовчуванням з відбором по постачальнику можемо вибрати. І Особливе значення має мова формування друкованих форм документів. Це, звичайно, потрібно, тобто вибираємо на українській на українській мові. Далі ми дивимося панель функцій. Тут автоматичне налаштування е, поведінки програми, наприклад, при запуску. Тобто при запуску вмикається панель функцій, обробка швидке освоєння, також е, описання панелі функцій і е, показується схема, і навіть вибирається, з якої сторінки потрібно відкривати. Тобто це поведінка програми при запуску. Також вбудований поштовий клієнт дає змогу так налаштувати. Е, отримання пошти, відправлення, що ми прямо з програми можемо е, керувати поштою е, користувача. І механізм календар користувача і нагадування. Тут е, вид нового об'єкту за замовчуванням, наприклад, ми можемо зайти документи відносини з контрагентами, і от ми можемо записувати, наприклад, е, яка подія планується. От вид цієї події, отут можна вибрати, що це телефонний дзвінок. І він за замовченням буде у нас формуватися як новий. Потім е, стан цієї події це заплановано. І також ми можемо призначити, коли нам потрібно нагадувати про це при запуску системи. Також е, ми бачимо на налаштуванні користувачів це адреси і телефони. Тут ми теж можемо ввести певні дані про адреси, про електронну почту для е, користувача, який війшов в даний момент в програму. Крім налаштувань користувачів, в програмі 1С82 є ще налаштування додаткових прав користувачів. Ми можемо їх знайти через сервіс користувачі налаштування додаткових прав. Різниця в налаштуваннях користувача від додаткових прав в тому, що додаткові права ми можемо призначати не лише для конкретних співробітників, а й для групи користувачів. Для цього звернемось до шапки налаштувань, натиснемо на хрестик і побачимо букву Т, де ми в змозі вибрати, чи будемо налаштовувати ці додаткові права для групи користувачів чи для користувачів. Давайте роздивимось групу. Групи ми вже заздалегідь завели, наприклад, бухгалтерія. Кожен користувач може входити в різні групи. Тут будуть налаштування діяти за принципом. Е, те, що дозволено, повинно бути дозволено хоча б один раз, те, що заборонено, повинно бути заборонено скрізь. Тобто е, потрібно відслідковувати, якщо один користувач в декілька груп, якщо ми хочемо щось йому заборонити, щоб е, це все було заборонено скрізь. Побачити склад групи користувачів ми можемо через меню сервіс, користувачі, групи користувачів. Ось наша група бухгалтерія, ту що ми вибрали. І ми бачимо, що склад групи це бухгалтер. Можна тут вибрати ще, якщо нам потрібно, наприклад, касир чи ще якісь інші користувачі. Також ми з лівого боку бачимо, що є вид об'єкту доступу. З цим ми з вами вже знайомилися. Це тоді, коли ми вивчали налаштування параметрів обліку, сервіс налаштування параметрів обліку, і ми тут вибирали обмежити права доступу на рівні записів, таку позицію. Ми там теж використовували групу користувачів і е, групу доступу до контрагентів. А тепер ми групу користувачів уже використаємо для надання їм додаткових прав. Налаштування додаткових прав, як і налаштування користувачів, складається з груп, які розділені національному призначенні. Налаштування зберігаються в регістрі відомостей значення додаткових прав користувачів. Тут зібрані додаткові права по групам, а також окремо по користувачам. Наприклад, ми хочемо подивитися, які права у нас є по адміністратору. Ми просто користуючись відбором, відбираємо набір прав по адміністратору і можемо бачити ці права. Також тут можна редагувати. Натиснувши кнопку Редагувати, ми можемо відредагувати певні права, призначивши, якщо у нас е, користувач має повні права роботи в програмі, можемо їх прямо тут відредагувати. А тепер перейдемо безпосередньо до налаштування цих додаткових прав. Перший розділ це розділ документи. Тут ми можемо вибрати наприклад, таку позицію, як контролювати перевищення об'єму замовлень при відпуску. Наприклад, у нас є замовлення, це продаж, замовлення покупців, і в замовленні у нас зазначена кількість 50, наприклад, одиниць якогось товару. Якщо ми захочемо ввести реалізацію, і замість 50 поставимо 60. Програма нам надасть повідомлення, що не вистачає товару. Хоча, якщо ми звернемося до відомості по партії товарів на складах, ми бачимо, що кількість залишку 100. Але так як згідно е, замовлення лише 50, то програма, використовуючи обмеження по додатковим правам, нам не дає змоги, не дає змоги менеджеру, який проводить ці реалізацію дає змогу провести. Вона контролює перевищення об'єму замовлення при відвантаженні. Далі не відпускати товар з ціною е, нижче е, якогось типу товару. Наприклад, можна вибрати планову ціну товару, і от нижче планової ціни там, чи роздрібної ціни е, не можна відпускати. Тут задається тип цін, ми вже задали. При цьому ціна в документі порівнюється з заданим типом цін, які були надані споживачеві. Цей ми повинні будемо призначити для товару цей тип цін, і потім програма також при е, оформленні документів буде порівнювати її. Також є можливість надати е, право на печать непроведених документів, дозволити використовувати нульові ціни при оптовій та роздрібній торгівлі, і е, дозволити перевищення залишку е, товарів на складах. Це бувають такі моменти, коли потрібно це зробити. Ну і так далі, тут по логіці вже е, цих налаштувань, тобто редагувати можна табличні частини, редагувати ціни та скидки безпосередньо в документах. Якщо співробітник по мірі того, що він виконує якусь роботу, йому потрібні ці права, то адміністратор з повними правами може їх призначити. Далі йде інтерфейс касира. Таким же чином тут е, налаштовується певні права для касира, якщо є необхідність в цьому чи на даний момент часу, щоб е, дозволити там, наприклад, е, повертати. Ми знаємо, що є такі обмеження, що чек повернення не дозволяється проводити касиру, проводить там, наприклад, адміністратор. От для такого е, співробітника, наприклад, ми це будемо дозволяти. Також повинно дозволити призначати ручні скидки чи інші якісь дії. Далі йде розділ Календар користувача. Надається тому чи іншому співробітнику право передивлятися календар е, користувача. Потім такий великий розділ, як рапорт е, керівникові. Тут для кожного користувача або для групи користувачів визначаються параметри, згідно яких буде е, формуватися рапорт керівникові. Якщо ми ці параметри не визначимо, то е, звіт буде порожній. Його можна побачити на розділі Звіти, рапорт керівникові і сформуємо. Як ми бачимо, згідно параметрів, що ми вибрали, там про грошові кошти, про дебіторську, кредиторську заборгованість, ці дані будуть в е, звіті для певного користувача. У нас виведені згідно параметрів. Якщо ці параметри ми не виберемо, то звіт буде порожній. Тут є е, звіти різного типу, тобто потрібно подивитися, які параметри потрібні, і просто визначитися з ними для певних користувачів. Також ще познайомлю вас з механізмом, який знаходиться на закладці сервіс, користувачі, блокування е, встановлення з'єднання. Ми можемо призначити час для встановлення блокування. Ця можливість е, корисна, наприклад, коли для виконання якихось адміністративних дій потрібно, щоб поточні користувачі завершили свої сеанси роботи. В той же час нові користувачі не могли підключитися до інформаційної бази. Обробка е, дозволяє зняти або встановити блокування сполук з інформаційною базою в режимі 1С підприємства на визначений період часу, наприклад, 14-16 і на цей же день ми зробимо на 14-18, наприклад. Тут можна написати, яке повідомлення буде завершення сеансу для користувачів при завершенні, а також можна ввести код доступу, яким можна зняти блокування і виконати. При настанні часу початку блокування буде завершена робота користувачів. Ще скажу вам про такі налаштування для користувачів, як, наприклад, тимчасове блокування. Це можливість, е, якщо є пароль, можна заблокувати систему. Е, наприклад, якщо на якийсь період потрібно відійти від комп'ютера не на постійно. Також є така можливість, щоб передивитися активних користувачів, тобто список тих користувачів, які на даний момент зайшли в програму працюють дні. І є журнал регістрації. Це реєстрація дій в програмі, які проводилися, наприклад, на якийсь, за якийсь період часу. На цьому наш урок закінчено. До нових зустрічей!